За. Сэрж мөрөгч юм шиг. Ялгана. Надад ямар ч хож байгаагүй. Аа. За нэг хоёр юм. Яа. За бид нар нэг жоох юу байхгүй. За бодоо олж байгаа. А Монгол гэрээ нэг онцлог нь бол ингэдэг гэж байгаа. За. Одоо ингээд энэ дотор ингээд 20 хүн ч юм уу, 30 хүн ч юм уу, 40 хүн ч юм уу унтж болно заяа. Ха ингээд шпротлоод ингээд игнээд. А тэгээд энийг ачаад нэг л морин тэрэгэн дээр багтдаг. Хоёр. Нэг л одоо Түүнээс ш 20 хүн амьдарч байгаа байшинг бол нэг юмн дээр ачихгүй. Ачихгүй шүү дээ. Боломжгүй. Тийм онцлогтой нэг заяа. Хоёр дэх юм бол яг энэ нар биш үү? Нар ч одоо ингээд тоонор тусгаар ингээд нөт цагийн илэрхийллийг шууд хилдэг байхгүй. Шууд цагаа тэгээ хараа явчихдаг гэсэн. Аа тэгээ айлуудад цаг байдгүй тийм учраас. Тий одоо тэгэл хоймерт ингээд хоймрын тэр дээд тавьд хүрж ийн гэдэг юм байна. 11 юм бороотой үед яах вэ? Аа? Наргу бороотой. Аа. Наргу бороотой. Гуравт бол ингээд нөө юу эсхий чинь ингээд агаарын солилцоо гаргадаг юм байна л да. За. Одоо дүлгөнөө хонглаа гэхэд дүлгөний үнэр байгаад шууд байхгүй боллоо. Аа. Тэгээс хиндэм яагаад авсан юм бэ? Тэгээ агаарын солилцоо гэртээ унхад хангалттай юм шүү. Тэгээд утаатай гэр дулаахан унгастай хүнжил дулаахан гэж бас нэг тийм яриа байдаг шүү дээ. Хайраа би чог дандаа дулаах хонолт гэж шүү. Халуун хүнжил. Халуун хүнжил. дөрөв дэх давуу тал гэх юм бол юу байгаа заа? Дээр аа. Би бол ингэж атсан. Эко. Ян одоо нөө ян зүрийн юу байхгүй те. Одоо нөө хөөсөн цэр мөөсөн цэр англи тийм байх. Тэ. Бүх юм нь эко. Хөөсөн цэр гэж дагуулаа мөөгөн цэр чинь. Юу мөөгөн цэр. <laughs> Мод юу хоёр л орсон байдаг байхгүй юу? Алын ноос хоёр л орсон. Өөр байхгүй шүү. Амар эко шүү. Тэгтээ нөгөө модыг болохлороо ингэж заавал авч хөрөөд чингэхгүй унтсан модоор хийдэг үстэй тий. Ерөнхийд бол яг нөгөө модтой ханга газар бол одоо модоор ер нь унтсан модоор юм шүү дээ. А зүгээр нөгөө газарууд болохоор бургасаар байдаг байхгүй. Одоо энэ нөгөө Бүрээд арангаа одоо энэ нөт тамирын гол шүү дээ. Тийм. Тамирын гол энэ утга шугаас бургасан чинь жинхэнэ модны юу вэ хөөхгүй. Одоо энэ уйн мөн ихэд мангар олон жил болно. Одоо энэ голдоо гал түлж штэ. За. За энэ чинь галын энерги галын одоо илч өдр чи одоо шууд хүн болгонд хүрнэ. Тэнцүү. Яг центрт нь байгаа. Яг гендрийн тэгш хэрэгтэй байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэрийн нэг онцлог авахгүй. Одоо бүгдээр амьдрдэн штэ. Ээж аваад хүүхдтэйгаа тий. Хүүхдээ яаж чинь хийж чинь бүх юм нүдэн дээр. Гэтэ орой явах орой хэцүү юм тий. Орой орой яадаг байсан юм. Орой нөө нэг Оройг яаж аргалдаг байсан аага? Оройг аргалаад жижиг гэр гэж барьсан юм байна. <laughs> Илүү гэр. Жижиг гэртээ хөвгд орох. Тэр чинь илүү гэртээ тетэд болсон юм. Морин гөрөн дээрөө. <laughs> Илүү гэртээ тетэд. Ээ юу энэ түүнээс шал өөр юм бодох юм. Хөвгдүүдээ жижиг гэр зүг оруулах штэ. Аа өөртөө ордгүй биш. Өөрөө том гэртээ орно ш. Аа жижиг гэр тийм зориултан юм уу гээ. Амар хутлаа ярьсан чинь. <laughs> Өвшөө бүр ойлгож энэ. Аа. Одоо жишээ нь Ингээ шүн орж ирэн заяа. За. Ингээ шүн орж ирэх. Гэрийнхэн бүх гişнийг бүртгэх амар. Ингээ өн тоолоод ингээ ороо ордог. Аа 13 дугаар өндөр миний ор байгаа. Аа энэ зүгээд рүү явуул. Хайртай бүсгүйгээ одоо өдөр нь ингээ харчдаг байхгүй. Өдөр нь энд чинь ингээ сууж явах та тий. Тий. Аа за за за. 13 дээр. Тэгээд 13 дээр юм байна. Гээд очтлаах нь. <laughs> Аа. Дүлгүн нөө төмс угаах уу? Ийм төмсөө угаагаад нөө ийм жижиг хий яг нөө яг ийм толиогоор зөө. Дөрүүлэн дөрүүлж яачих юм те? Яг ийм толиогоор дөрүүлж чинь. Ийм толиогоор дөрүүлж чинь. Махна. За. Одоо тоогоор хийх гэж байгаа учраас жижиг яах гэдэг л та. Энэ угаат маа муугааг юм уу? Уугаа. Миний өсөө махан ирчээ хаан тавих. Энд угачна тий. Хаад ирчээ сав байна уу? Махцаа. Аягаар. Махан хаан ирчээ тавихгүй гэдэг юм. Би анх удаад юм эвгүй. Энэ дотор төмсөө арилгах юм. Мах ирчих гэж. Төмсөө шигрээ гэх юм. Хөө энэ чи 90 аваад орой өсч байхгүй шүү нөө мод юу ясаар. Орой чи эсэргээрээ тэрүүгээр нь яах юм. Наа чи амар ирсэт байх. Явч иргүү болчих. Тэр сольчих мөн. Мөн. Яа эргүү болчих. Хөөе, төмс махаад тустай их үү? Бүгд нь тустай байна. За тэгээд ийм байгаа. Энийг одоо босго гин. Энэ. Энэ дотго. Дотго биш те. За дээрэс нь араа нэг ийм гоё юм байд юм аа. Сонсох юм уу, сонсохгүй юм аа? Хамгийн гол нь хамгийн гол нь өөрөө жаа санахгүй. <laughs> Дараагийн юм аа. Манайхаа юу яан шүү? Монгол гэртээ байгаа юм чинь гадаад үг мөх хэрэглэхгүй. Нэр тий одоо ерөөсө гадаад үг хэрэглэхгүй. За ерөөсө өнөөдөр бол огт гадаад үг хэрэглэхгүй. Бүгдийг дандаа монгол үгээр ярина. Are you really? <laughs> Чинчаа энэ төрөг үйл зүгээр чинчаа шүү нэр яа. Чинжаал. Аа. Чинчаа. Э, за тэгээ монгол юу гадаад үг хэрэглэхгүй гэж ярьсан шүү яг. За. Хэлснийга цохин заяа. За. За цохин. Гой гой гой. Нүцгийн борооногүй. Зүгээр энэ бороонд шууд нүцгэн одоо шууд дээлээ талаагүй ийшээгаа. За. Тэгээ хийснийг гаргахгүй л юм заяа. Тэгээд асуултээ энэ хоёр дээлгүй ах чинь дээлээ тайлаадгүй бүүж гэж. Ариг дээлхэ марччээ. Хой, хоёроо. Хоёр бүсгүй. Дээл гоё харагдаж шүү. Өө за баярлалаа. Одоо ингэж нутх юу? Хутгур байхгүй л ингээд далаараа явуулчих шүү. Аа. За. Болчихсон нэрээ. Яа яа яа яа. Өнөр нь амар гоё өнгөрч байна. Амар гоё, амар гоё, амар гоё, амар гоё. Бис чи хаана ингэж гоё цэргийн хоол хийж сурсан юм? Цэрэг. Мөчтэй айгу ингэж олооны хоол хийж сурсан юм байна тий. Харин тий. Юмхнаар одоо бол яг нэрэндээ бол давс аа давс будаа төмс мах ерөөс дөрвөн л юм байна. Ингээд байна. Тэгээд тэрүүр бодотоо ураг. Хамгийн амар дасархаа бодотоо ураг. Сонгон байхгүй шүү дээ. Сонгон монгон байхгүй. Зөв нэг жижигхэн цуу байдаг. Зүр ингэ. Яа амар гоё мэрч юм. Нэр өнөр гоё шүү. Яг харахгүй нөгөө эсхиний солилцоо айгуу гоё явж. За сэмэлзэл байч за. Хамгийн гол нь ил гал одоо нөт гал дээр хийсэн хоолч шал ондоо юм тий. <laughs> А за амныхаа ярьцгаар үг хэлье. Юу гэж хэлснийг хэлж чадах уу? Чадна шүү дээ. За нэг үг хэлье заа юу. За. Аа дахиад хэлдэ. Юу гэж хэлсэн бэ би сая? Би би хойно гэдэг ам шүү. <laughs> Хойно. Окей, гадаад үг хэлээгүй. Гүү гадаад үг хэлээгүй Монгол үг хэлсэн шүү. За. За. Зөвлөө үтэснэ ч тэгээд Үш энэ маань яагаад нэг нат монгол биш юм асууж. Болж болж би болж би хоол гэж хэлсэн. Бэ наацсан чи тэгээс. Ой бид нар ингэж ярьж юм уу? Хоол. Хүш. Сэнтэр хоол гэж бид болтны. Бисээ. Хоол гэж хэлсэн. Тэгээд чи тэгээд. Заваа юм яа. Тэрийг тэрийг таас юм чи? Үгүй таас. Өөдөөс ингээ огч байгаа. За зөв дахиад өгөх. Ингээ цогцсон. Аа дахиад өгөх. Окей. Одоо мөгий таагараа мөгий. За. Хипс. Шамта. Гэт амаа. За би хэлээ. За 1 2 3. Юу гэдэг юм бэ? Чамдаа гэдэг. Өгөө өгөө өгөө. За чамдаа за. За би одоо сүүлийн удаа за. За яа хөлөд юм бэ? За. За. За сүүлийн удаа. За. Сампин. Аа цаадаг. Цаадаг. Зармаг. Сампин шамдаа гэж шүү дээ. Үгүй. Юу за хөлбөр юм. Байхгүй байхгүй. Гадаад үг гадаад үг. Гадаа хэлчих та. Ямаа. Ямаа. Ой, яа одоо яадаг вэ? Ой, хоол гэдэг ингэж хэлт юм уу? Аа, өгч байгаа юм зү. Ямаа. За тэгэхэд амаараа ямаа. За чи зүгээр хэлдэ. Амныхаа югаараа. Ямаа. Одоо зүгээр хэлдэ. Харин ямаа. Яса. Яа но. Ямаа гэж хэлсэн. Надад ч хэлсэн. Хөш. Төвшөө. Ямаа. Арай тэр арай ямаа. Ямаа шичиж юм ааш. Окей, юм ааш. Хараа хурдаа басна чи ямаа. Араа хурдаа багсах гэдэг юу? Гэвч зүгээр нэг хилгээр л хилдэ арай. Би хилгээр ямаа. Ани за аялга оруулаад зүгээр л одоо жишээ нь амны харцаг бол чи ямаа. Тэш нь. Тийм. Тийм. Ямаа гэдэг. За удаагаар Ямаа ч ингэж л майлдаг үстэй. Яг майлтаар нэгдэж штэ. Хан. Манай хоног нөө мөрийг ингэж хэлдэг юм шиг. А? Нөө мөрийг ингэж. Мөрийг ингэж штэ. Чи. Хан. Яг тийм. За харагдаа. Анна. Яг тийм. Бас арай наачаас тийм нүд юу яагаад байна? Акцент нутад нэмээд энэ хоёр шүднийхээ засаргаа ханна. Йоо. Нэ тэгвэл. Яа амны хэсэг айгу муутай юм. Түшээ амны хэсэг айгу муутай. Харин ч бүр айгуу сайн ярьж шв. За одоо тэр мөр. Мөр. Нэра. Ингээд бидэг шиг мөр гэж хэлдэг. Зүгээр мөр. Зүгээр мөр. Харин мөр. Очиж өөрөө. Одоо энийг таада. За. За харъя. Yes. За. За. Так гинэ. Так. Загс гэж хэлчихэ. Яаж мэдчихгүй те. Загстай нөхдөв энийг таалцчих үү амир уур хатна. Загс загч нь яа. Загс юу загс. Загс гэдэг юм. Нэр загс юм те. Мэдчихгүй байсан. Нэр тийм шүү. Гэтэ амгийн юм хэлчих. За мөн хон тэнэ тэнэ тэнэ шүү ямаа атуу оо алын шүү али дахиад за за өөр үг л гэж за ялаа Цэргэн. Ялла. А тэ би дуугаа би ялла. Чи өөр амбар. Гэтэ амбар идэл та. Бажунаас би тэр авч ирэх. Би ялла. Ялла. Yes. Bir şey. Yes. Dead. Dead. Tuşun. Dead. Tuşun. Yalla. Yer. Yer. Yalla. Yer. Yalla. Дээл. Яллаа. Дээл. Аа. Юу айлгүй л дээ. Сайн ингэж ингэнгүүт нь мэдлээ. Нэг нь амаа хөдөлгөө нөгөөт нь ам байруул гоё юм биш үү? Наад чиг. За чи чи ярь да би тэг ам барь. <laughs> Хитүүлээ энэ хүн дөө <laughs> юм ганцаараа тийм. Яллаа. Ямаа. Ярил ганцаараа. Өөр. Бидний жоо. Яаж хаач. Ямаа. Яа Тэр тэнцээгээ түр нэгэд яалаа. Яалаа. За одоо миний миний арамаа харин юу яа зэ ам барь. За. Түнэ юм да сайн сайн. Дөлгөөнө чадах уу? Аа. Аа дөлгөөнө. Би дөлгөөнө чи ам барих зааж өгсөн шүү дээ. За. За. Ой юм хоолтой яах. Бодата хоороо. Оо тий яг өнө. Хүү чи бүрээ. Хөө ингээ харагдсан шүү дээ угаасаа. За дараагийн сонсогдсон юм уу чам за. Янзи янзи. Янзи янзи. Янзи янзи хоо. Янзи янзи хоо. Юу ч сав. Яг нэг за. Янзи янзи хоо. За дахиад байж болоог байхад та. Яагаад байгаа бэ? Оо зөв шүү дээ. За баярлалаа. Хутлаа. Бода. Йоо. Яса. Ямар хайрсан. Зүгээр ашигласан. Бөгөө. Өөрөө ашигласан бодоод. Тэд зүгээр ингэ дамсаад үз. Амар сүртэй яаж маа тийм. Аа. За болно доо. Дамсаад үз. Хөөе, гарн дээр асаж идэх чашаа. Амар гоё. Аа. За. Хайра хайра хайра. Хайра. Та миний тэр явуулсан бүжиг нэг хийгээд гэж тэхүү. Наа. За тэхүү яг дээлтэй. За би яг юм дээлтэй. Гой уустай. За. Гой уусаа. Гой. Би чи юунда бүжгэндээ сайн биш ээ. Дулгуун шиг сайн биш. За. За мөөгийг бас чадсан да. Би чадахгүй. Тэр бүжгийг чадах. 1 2 3. За эхний тэр хөдөлгөөний нэг. Яг үнэн хөдөлгөөний юм лээ. Нэмэ Ий оо яваа. Нэг амар. эхний хөдөлгөөний тийч. Яг эхний хөдөлгөөний хамгийн сайн дүүрэ чадсан хүнд бэлэг үгүй заа. Бади бади. Гадаад төгөл бүрсэн. Хөөе. Уу тагаас өмнө гişлээд үү. Юуныхан хөдөө Төлгөөний нэг тогны барилаа дээр. Хөдөлгөнөөс ч үгүй. Жинкнээс яа? Гөө хутлаа. Үгүй чам гоё форолцооч тэгээд. Жинкнээсээ юу гэдэг өөрөө. Ишээ биш тэгээ унгатгаараа унгахгүй юу. <laughs> Хүн нуугаад ахтчихаа. Угчаад идэ. Энэ хүмүүс нөгөө нэг нутгийнх нь ч хүмүүс бэбэ энийг айгүй сонь сонь ингэж явахталч хэлдэг байсан шүү дээ. Хэлдэм байлаа шүү дээ. Бургас мөнхөө гэдээс түрүү. Аа. Тэг яг бургас гэсэн гэсэн чи бургасных нь тэрэ байдаг. Ганцхан мөнхөө байдаг ч гэнэ. Тэг хэлдэм байлаа те. Тэг бургас мөнхөө халзан тавхай. Та нар тийм хошууд байсан. Чөтгөр ганаа гэдэг лөө. Хин Төвшөө одоо ингэдэг нэг хөдөөний мал дээр энэ төрөд үзсэн. Түнтгэр төвшөө гэж явах гэхтээ. Аа, ер нь ямар ямар хэвчтэй байсан. Түнтгэрэх тэр авд байгаа. Аа. Ариусдахгүй. Дамбо төвшөө байл. Алдартай шүү дээ. Аранга. Чихрэн сэтгүү. Ямар ямар хоцтой байсан уу? Байсан байсан. Ямар ашигтай байсан? Хар мөнгө. Хар мөнгө. Тодорхой. Оюутан байх юм л тийм. Ямар ямар ашигтай байсан? Болчлаа. <laughs> Болч юм байна. Хараа өөр юм ин манай мөгчтэй их амар басчаар маа. Хар биш тий. За тийм юм очтой сая. Борд би юу дигдэхээ. Дигдэхээ. Дигдэх өөр байсан шүү. Дигдэн гэж юм уу? Дигдэхээ байсан юм аа. Дилдэн гэж юм уу? Үгүй. Дигдэхээ. Яа нуудан байраа зүгээр л дээ. Нуугаагүй дигдэхээ л гэж чинь. Яг уу. Яг. За. Хитдгээр амьд. За тэгвэл ариг хитдгээр амьдтай тийм дээ. Насаараа. Насаараа. Чи одоо гэртээ тэгж дууд юм уу? Гүү. Зүгээр аа тэгтэх угаа. Аа. Тэгтэх нааш таа тэгтэх. Чи яаж байгаа юм бэ? Тэгтэх ээ. Аа. Бас дөрвөн жор дуудаад байгаа шүү дээ. Тэгтэгч тэгтэх зарилчаад. Чамаа юу гэж очилт үзээ ариг. Намаагүй намайг 10 жил амар акул гэдэг ус. Тийм үү? Ямар ч утгагүй заяо. Бид нэг форм харах га форм харахаас өмнө нэг бодолох юмсг нөгөөтгөн дээр нэг амар том аквалны зураг үзсэн. Тэгэл аквал. Аа. Аквал ариука. Ши чи шарк юм биш. Аквал гэдэг очтойс бэ. Аквала аквала гэдэг бүр. Йоо манай уухийн ингээ бөөнөр аквал гэдэг бэ. Би цаашаа тэрийг өдөр болох юмсөө өмчдөг гэсэн <laughs> биш. Айгуу магтгүй магтгүй. Тийм тийм юугаар ер нь бас дандаа э, хувцнаасаа бас Хултнаас олж хол шавдаг байсан шүү дээ. Тий, оо би бас нэг юм ээ. Төвшөө гэдээ бас. Эй би. Гүрттэй төсөхгүй. Тэ наваа дандаа авсгаж дууддаг гэсэн. Авс авс авс гэдэг. <laughs> За, төглөгнө. Ялгана. Нанд ямар ч хож байгаагүй. <laughs> Аа. Нэр арай л амир өөгүй төгчжээ. Йоо. Өөгүй билгэнэ. Түшигсээ сонсноо. Аманда брах. Чамаг хочгүй байсан гэсэн чинь та бүр хагаж хагаж. Төвшөөл надад хожигдсан. Нэр байчихгүйсэн. А төвшөлтөө зогоож өгсөн ямар гэсэн чи хайраа. Хайраа. Тийм оч өгсөн те. Хот а биш те. Сэрглээ охин дүнсүн. Дүнсүн. Намаа чинь төвшөлт сэрглээ охин дүнсүн гэдэг Үндэ таамарч хожихгүй. <laughs> Таар ингэж дэлгэхгүй зүгээр хожоо хийх юм. Доор нь комментэнд багж. Тийм тийм байгаа юм. <laughs> Бас тэрийг хэлдээ. Түсэн байж амар хэлсэн байвал яах вэ? Түсүүгийнх ингээл өрөөл явчихлаа. Дэ гасан дэ. Готл төвшөө, орос төвшөө. Онгоц төвшөө байна. Оо сэтгэлгээ яг их сард онгоц төлгөө өмөргөө. Чупа чупс. Чупа төлгөө өдргээс. Оо. Өөрийн яриад чи чупа чупа гэж хамгаалж. Аа тийм үү. Элдэн төвшөө өдргээс бас л. Дамбо төвшөө. Дамбо төвшөө. Дигдэхэл төвшөө. Дигдэхэл. Яа төр төвшөө. Тийм болохоор ус маань юм. Ноос өмтөө төвшөө. Амар олон те. Ноос төвшөө. Мангар олон. Эсгээ төвшөө. Ноос өмсгт дээрээ. Тэр хатаахсан хүмүүсийн шинж. Ер нь бол дигдэхэ гэдэг нь яг зөв өөр юм байна. Тийм ба. Чи очоо хийнэ гэдэг юм 30. Дүнсүн дүлгөө. Дүнсүн. Чи тэгтээ юу одоо төлөвөнд юу юм лаг хоч моч өгдөг. Зүгээр яг үнэээс хэлэх. Үнсэн үнс. Наа чин болоод хөртөл хоч биш. 10 жил мэлтэй хочтой л байдэн шүү дээ. Би хань байсан юм аа. Баа тэгээд бид нэр хайлчаас хог дээд гэсэн шүү дээ. Ямаа мамаа л өсөж чинь шүү. Аа. <laughs> камера хүнийг домшлуулсан юм чи. Би ч гэж. Энийг л яахгүй зүг. Хон. Тэгэл асар нэг юм хурцаж байна. Дэлгүүр энэ чи. За өөр юм гэсэн чи. Ямаа. Хариугаа аваад. Чи цаанаас бүр нэг тавилттай байсан шүү дээ. Хон гэдэг. Яа, яа, тэр нэртэй хэлсэн. Хоёр шиг хамартай л ахгүй да жоохон монгордоо амартай. Тэгээ хонь гээл тэгэл хонь хонь хонь. Тэгээ намайг бол годомж яг хоньо гэж хэлж судалж байгаа юм. Хон шиг л гэдэг байсан болохоос арайч хон дэлгөө нөх зуудаггүй. Аа тэгээд тэгээд зүгээр нөгөө нэг тэр хочийн хэлдэг болохоос шардан залгаж нэрийг хэлэхгүй шүү дээ. Аа. Намайг ч тэгэл ахгүй шүү дээ. Намайг дэгдэх хэл өвшөөл гэдэг байсан шүү. За. Залгаж хэлдэг байсан. Сэмэн нөө дэгдэх юу? <laughs> Одоо үүнээс хойш бүх дэгдэх болов. Аа үүнээс хойш дигдэх гэж байгаараа мөөгийг юу гэдэг лээ? Мөөгийг мөөг ямар нэг амтны хаж байгаагүй юу? Амт амт за юу юм? Бэргэд бэргэд. Бэргэд мөөг. Тэнгэр залах юм уу? Яа ч та маадгүй хань хад юу вэ? Юу диг бэргэд. Акуч хань дигдэг. Бүргэд. Аа Яа. Нэрэ бүргэд гэдэг ус. За баялаа. Оо. Хүш. Юу гэсэн. За баялаа. Нэрэ юм шүү. Би нөгөө тэгдэг хахад яа бүргэдэж болох юм гэж та. Хой хэрэг юм шүү. Өнг дагуул нэг амтан байх хэвээр. За би юу хэлчихё. За. Илээ. Харцаг марцаг биш үү? Ял мал биш үү? Харцаг харцаг. Аа харцаг мөн үгүй гэж. Аа шоо шоо. Амар олон өвдөгтэй. Зөв бүр хөрд бүр хөрд хийж байгаа зэ. Болжмор мөөгөө. Амар Хоёр угаасаа таарсан таашуудаа нэг нь болчихсон. Нэгээс тоошлоо. Хатаа мачмра. Чи мачмар ихтэй. Энэ хоёр би нэгэ дуудтаа доор дасан. Мачмра! Мачмра! Шиш дуудсан. Мачмар мөөгийгээд стаа. Арих хоёр. Чинийхийг өөрчлөё. Аим юм аа. Аккуд арай л арай л хойдоод байна. Аккуд руу тавьт. Хон ямаа. Ямаа. Тисти. Ямаа. Ямаа. Айкава. Үнэсэж ямаа арай. Энийг аваа энэ. Аккуд дэлфин. Аккуд дэлфин. Аккуд дэлфин тэгдэх болчмор. Бэ чи ямаагаа давцаа. Юу давар давар. Би шарк танк шархгүй. Наагаар шарк гэдэг үсэн шүү дээ. Гадаадд нөт шархуугийн мөнхөр тэгээд шарк гэж дуучлах уу болно болно гэдэг. Мистер Шарк гэж төгөөт. Мистер Болчмор. За хоолч болж шүү. За за хонь ямаа дигдэх болчмор. Нэр ямааг сонголтгүй ариукад үгүй. Амар айтайхан хоч овчсан надад ямар тэгээд одоо надад контент чи дуусчихсан тест. Дуусаад одоо бид ямаа олж таална. Ямаа таална гэх тэгээд дууссан л да. Ямаа таална байхгүй. Ямаа. А түрүүн бороо орж байгааг нэг харуулсан. Одоо тэгвэл бороо дууссан хань нэг харуулъя. Тэгээ жоохон дусчин яг хаа төвшин наа тавтай болохгүй нэг нөрөхгүй. Вау. Яг араас явар балиар харагд. За яах вэ? Өөчлөж цааштай гацуудаа. За нэг мураа. Тэр хойно юм шүү. Яа түс. Зүгт мөртгөл үү тэр таны нэгтэй. Инээлээ мөртгөл. Гадаа ямар гоё юм аа тий. Гэтэл э, ингээ ууж идэхгүйгээр бороо орол байгаа хараа ингэж хөгжилдөөд инээл амар гоё юм тий. За. Гүрн аялалд морь мал болтлоо. Морь мал Сархаа бол. Мал болтлоо. Өгөө гэхдээ одоо юм байна. Одоо сүүлийн үед ажиглаад хүмүүс аялалтаа ерөөсөө яадаг болчих. Ууж муха бэлчиж. Аюу гой зугаалдаг болчих. Тэгээ нэг аршаанд ингэж ороод байжсан байхгүй. Тэгсэн чинь эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо ярьж байна. Эхнэр нь ингэж ман татсан байгаа. Тэгсэн чинь хөөх наа халуун аршааны уур нь гарч ирсэн. Тэгсэн чинь нөхөр нь юу хуцаад байгаа гэсэн чинь юу юм бэ гэж манан штэ гэсэн чинь аа би нуур нь энэ чинь тэр чигээр халуун шиг хэлсэн. Ээ яа за. Нэрэл гэж бодох. Болчмөрмөгийн ямааруука хондолгоно дигдэхэд өвшөө. Хондолгоно гэхэлэр завхгүй юм шүү. А? Хондолгоного нэг гоё болгохгүй. <laughs> Ямааруука ч юм уу. Түр ямар шиг бүгдээс ямаа маа. Түр түр гэж дээ. Баруун чи. <laughs>